lot of people who go to roots dance, whether they be Rasta or not, whether they went with the intention of getting rid of a burden or not, they have heard them make comments to me like, "Well, you know what, Simba, I feel different coming out of that song. I feel like all my problems have gone." Konečně zasedám do kokpitu. plnej lásky, furt zpracovávám raritu, můžeš potkat mýho magnetu, já se jeden z banditů, co furt strká prachy do matu, rád matuju, pomalu z toho maturuju, vycházím ven, střední škol, vejšku potřebuju, jako blesk vyletím z mraku, na planetu, vyletím z kokpitu, skrz plejáďanskou diverzitu, aký tuning jsem ink, dělám státnice jak Aneta, obor ze blink obor, jsem kondor, letím skrz Afriku, nebo kde se nacházím, jsem spíš in, sakr pice damage, moje látka vyjebaná vyliš, vylágoš, se furt ty moje slangoš, lazaně, gáně, geco, ty můj péco, tenhle rým mám od tebe, ty čávo, moje amor, je kapitán, názor, to, ty seš nádor, neumíš psát, ďábel, démon, pako, monstru moby, dick, Kámo, zanech mámo, si byl opitej a svetovaný tolikrát, že nemáš už ani jediný náhon, seš pro mě máslo, tak si ty děvko, kur, radši bávo, ano, zařvi, ach ano, zavři hubu, kápo, seš jak pádno, aj ty ty, tato, si pro pojce, pro jako, ale nikoli jako, já už vás mám pokrk, mám toho fakt dost. Ano, zavři hubu kápo, seš jak pádno, aj ty ty tato Si proporce pro jako, ale nikoli jakost Já už vás mám pokrk, mám toho fakt dost Ano, zavři hubu kápo, seš jak párno Aj ty ty tato, si proporce pro jako, nikoli jakost Já už vás mám pokrk, mám toho fakt dost come from, from a time where it's, it's about the, the music and its message. Learn your history, learn this, you know, it's an education thing.